हेलो स्टूडेंट्स मैं कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लास से संतोष कुमार सर के ऑफिस से आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ हमने क्लास 11, 12 के व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए थे जिसमें हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते थे और कुछ नॉलेजेबल वीडियोस प्रोवाइड करते थे लेकिन अब क्लास 11, 12 की व्हाट्सएप फैमिली बहुत बड़ी हो गई है थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं इसलिए अब हम इलेवन ट्वेल्थ के ग्रुप सेपरेट कर रहे हैं मतलब अब क्लास इलेवेंथ का ग्रुप अलग होगा और क्लास ट्वेल्थ का ग्रुप अलग होगा इन ग्रुप में हम आपको आपके न्यू कोर्स के अकॉर्डिंगली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे वीडियोस प्रोवाइड करेंगे जो आपकी personality development mental development social development में आपकी हेल्प करेगी हर 15 डेज में हम आपको एक शेड्यूल कैलेंडर प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि किस डेट को आपका मॉक टेस्ट होगा या किस डेट को हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे इसके अलावा अब ग्रुप में वन वे कम्युनिकेशन ना होकर टू वे कम्युनिकेशन होगा मतलब अब आप ग्रुप में चैट कर सकते हो डाउट पूछ सकते हो या किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछा हुआ डाउट क्लियर कर सकते हो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप में कोई भी पर्सनल चैट नहीं होनी चाहिए कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटी ग्रुप में नहीं होनी चाहिए या फिर किसी भी स्टूडेंट के मैसेज पर कोई पर्सनल कमेंट नहीं होना चाहिए अगर ऐसा देखा गया तो हम आपको ग्रुप में नहीं रख पाएंगे अपनी स्टूडेंट लाइफ और पर्सनल लाइफ को अगर आप बेटर बनाना चाहते हो तो दिए हुए लिंक में आप अपनी डिटेल्स फिल कीजिए और हमारे साथ ग्रुप में जुड़ जाइए और ये सब इंफॉर्मेशन हम आपको मैसेज के थ्रू भी प्रोवाइड करेंगे तो आपको ये मैसेज बहुत केयरफुल्ली पढ़ना है ओके थैंक्स फ्रॉम सियोर सिटिंग